अस्सलाम वालेकुम भाई लोग आज रूम बनेगा लेकिन आठ बजे बनेगा ठीक है चार बजे तक पेट ना करना मैं चार बजे रूम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे कि वो कहते हैं कि हम स्टडी करते या ट्यूशन पे जाते तो इस वजह से मतलब टाइम ठीक नहीं है तो आठ बजे इन शाम की नमाज के बाद करेंगे सब ने आ जाना है ठीक है और अगर आपको ये टाइम भी अच्छा नहीं लगता तो फिर बता दो आप मेरे को कमेंट में तो फिर मैं टाइम चेंज कर दूँगा अल्लाह हाफिज़